मेरा नाम सीमा है मैं बानसुर की रहने वाली हूँ मैंने आई एम स्किल बिल्ड में मैंने ग्राहक सेवा प्रतिनिधि का कोर्स किया उसके बाद में मेरी झिझक दूर हुई मैं मेरे को आज जॉब मैं आज जॉब कर पा रही हूँ एक गृहिणी हूँ साधारण सी महिला हूँ मेरे को कभी अवसर नहीं मिला बाहर जाने का या कोई कोर्स वगैरह करने का मेरे को सहेली के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि एम स्किल बिल में कोर्स और कोर्स आया है एक मैंने उसको मोबाइल से अपने मोबाइल से मैंने पढ़ा पढ़ने के बाद में मेरे को अवसर अवसर मिला अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने परिवार के भी सहायता प्रदान कर रही है धन्यवाद देना चाहती हूँ I B M skill build को सी एस सी अकेडमी को यू जे को कि मेरे को आज नौकरी दिलाने में मेरे को सहायता प्रदान की